Nos estamos preparando para el 30 de julio. Lógicamente, también estamos cambiando de casa. Y usted dirá, maestro, a esta altura vos te mudás. Y, y quiero mudarme antes de irme, lo lógico quiero hacer muchas cosas antes de irme. Ustedes dirán, muchas cosas, sí, muchas. Tengo proyectado muchas cosas. estoy escribiendo un libro, te lo estoy terminando, y quiero escribir otro. Mire que la locura. Eh, eh, no quiero aflojar el mañana, eh. Lo quiero agarrar. Yo digo, bueno, y este libro lo voy a, lo voy a estirar mucho más tiempo. Si no es capaz que lo termino y me voy. No, lo voy a estirar. Lo voy a estirar. Entonces quiere decir que uno tiene que hacer proyectos largos, largos, siempre largos, siempre largos. Háganlos largos, no hagan cortitos, no hagan sueños que pueden hacerlo para mañana, no sirve eso. Proyectos largos, proyectos largos. Una mujer para siempre, un hombre para siempre, vidas lindas, hijos, nietos, muchas más cosas. Proyecten, proyecten proyecto. Es lindo la proyección de la familia, como es lindo también proyección espiritual. Vamos a aprender a hacer una meditación para luchar para que el mañana exista, el mañana esté. Proyectar todos los días lo que voy a hacer mañana acuérdense de noche, acostarse, que mañana tengo que hacer tal cosa. Acuéstense y se levantan mañana. Acuéstense con esa meditación del mañana, se van a levantar con el mañana. Y si no, piensen para pasado mañana, para el mes que viene, para el año que viene, y proyectan algo grande para dentro de un año. Prende una vela como si fuera un aniversario y diga yo tengo un deseo de tal cosa, un deseo maravilloso. No sé, no sé si se va a cumplir este año. Puede capaz que se me cumple el año que viene, pero si se me cumple el año que viene, que se cumpla. Lo voy a luchar, lo voy a luchar. Metas, metas. Un mañana. Javish, Javish, Javish para un mañana largo y fructífero y hermoso. De noche antes de acostarse, antes de acostarse. Ustedes háganlo cuando se lavan las manos en el baño. Lávense las manos, dejen todo para atrás, un habish. para un mañana. Y un mañana que puede ser 10 años. Si no se lo cumple, bueno. Uno dice, sí, maestro, ¿qué te gustaría hacer? A mí, la verdad, ahora me gustaría ser ustedes dirán que es una locura, me gustaría ser ingeniero. Y pero puedes estudiar, lógico, puedes estudiar, voy ir a la facultad de ingeniería y estudiar 6, 7, 8 años y me recibo de ingeniero. Y cuando me recibo me hago mi propia tumba. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sería muy lindo. O ser un buen arquitecto. Más me gustaría arquitectura. Bueno, entonces inscríbete en la facultad te aceptarán maestro. Yo creo que te aceptan. Vas y si no, hablas con, la influencia que tenés, porque muchos de los que están presos los conoces, los que estuvieron presos y los que hoy son gobernantes los conoces, me puedes decir, no me, dejaría entrar a la facultad para hacer arquitectura. ¿Y qué base tiene? Bueno, empezaremos que tiene una base de medicina, le sirve. No, para arquitectura, para arquitectura no sirve eso. Bueno, pero no importa, me gustaría hacerlo, empiezo empiezo con preparatorio, con facultad. Bueno, empiezo con preparatorio, igual empiezo con liceo. No me importa. La cuestión de más años, es un proyecto más largo. Más largo. Y pregunta, maestro, ¿en qué estás? Estoy en arquitectura, estoy estudiando. Pero esta lectura en la vida. Y bueno, tengo un proyecto. Lindo este proyecto. Ajá. ¿Y quién me lo saca? Nadie. Es mío es mío. ¿Y quién me lo va a sacar? Es muy mío. ¿De verdad que va a ser eso? No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque estoy aburrido para la ahora. Estoy para otras cosas. Tengo otros proyectos que no los quiero contar eso. Tengo otros que son más lindos todavía que estudiar arquitectura. Pero eso los tengo, los tengo. Y cuando no los cuento es porque son importantes. Los secretos son más importantes que, que lo que uno cuenta. Uno, los secretos nadie lo cuenta lo guarda, lo guarda. Uno tiene cosas en el pasado y no los habla, ni malos ni buenos. Y la mujer te pregunta, decime, ¿tú que hiciste a otra mujer tanto como a mí? No, nunca. Como a vos, jamás quise a nadie. Una gran mentira, un gran secreto, ¿no verdad? Es un secreto, un gran secreto.